Voltando aqui, é, mais um vídeo pro canal, né? Primeiro vídeo de 2018, voltando com força total aí, para que esse ano seja maravilhoso. Tendo Só... mais vídeos aí, diariamente. E chegando em 2018 com novidade, né, Bê? Exatamente. A Adália chegando com força no mercado nacional, trazendo essa nova é. marca. Pode ser, é. pode ser considerada uma nova marca que é a Blue Horse, que é distribuída pela Dália. E vamos ver de qual é. Uma marca com uns nomes um pouco diferentes, né? O famoso Descubra, não diz é. muito bem o que é. Estamos aqui com Istanbul para vocês, galera. Ó, caixinha para vocês. Padrão aí da, das essências semi-premium no mercado. Pacotinho, aquele prateadozinho, a gente empurra o fumo lá para baixo. Primeiro indícios que é mesmo da Adalia o famoso tabaco vermelho, né galera? Vamos fazer o hot pack e voltamos aí. Bom, voltamos aqui fumando. É, na Boas aqui, tranquilo, finalzinho de tarde aqui em Brasília, solzão, e nada melhor do que uma essência que tem mentol. E, velho, vamos descobrir aqui com nós o que, que é isso daqui. É. Claro que, para motivo de review, a gente deu uma pesquisada antes para ver realmente qual era a proposta. Até porque a gente fala né, do propósito da essência, se realmente está cumprindo com o propósito. E depois a gente fala se cai no nosso paladar. Bom, vamos lá pelo cheiro, para tu ver daquela fumaça. Veio primeiro o mentol, né? O mentol não não com essa pegada de hortelã, mas um mentol mesmo, só um gelado. Algo doce e um agridocezinho, que pelo nome, né, Blue, remete aquele negócio da Blueberry. Você sente algum cheiro diferente? Como é que é? Bom, realmente foi como ele falou, você sente o mentol característico, você sente um, um docinho e o agridocezinho da Blueberry você sente também. Na questão de fumar, você sente um, o doce, você sente uma uva bem docinha, tipo o babalu de uva. Você sente também o mentol, mas não é aquele mentol que desce gelando a garganta, desce perfeito, tá equilibrado. A Blue Horse mandou bem. E aí no finalzinho você sente o agridoce da blueberry. Então os três sabores estão muito bem equilibrados na questão de da essência. É sabor. Sabor. É muito interessante porque quem já fuma há um tempo sabe que Blueberry já foi cargo-chefe durante muitos anos no mundo do arguilho. Tinha muita essência de blueberry e acabou que ficou um fumo meio mistificado. Né? E a blueberry casou muito bem com essa uva porque deu uma quebrada no doce. Realmente a uva não tem nada a ver com, com a uva mesmo, a fruta. É aquela pegada bem artificial. Mas ao meu ver casou muito bem porque não fica uma essência muito doce e ainda tem um mentol que é, faz com que você possa fumar ela em qualquer hora do dia, em qualquer estação, em qualquer clima. Cheirando aqui agora o tabaco, é, um dos pontos negativos é que perdeu muito para mim. Perdeu muito no gosto e no cheiro. É, a gente está com o nosso amigão PV. PV, você já fumou, o cheiro aí, vê se você, o que, que você acha aí de, em questão de perda de sabor. Você acha que perdeu? Você acha que. É bem mais forte. É bem mais forte. É bem mais forte. Ela é o. Ela perde com o calor. Ela perde o azedinho. O azedinho, azedinho no calor. Né? Já é normal, né? É, as essências geralmente não conseguem acompanhar muito o aroma. Já vai perdendo na sessão e com o passar da sessão vai perdendo. Porque na verdade antes de fumar, se eu pego essa daí, você vai pensar que tem mais mentol, mais, o, mais azedo. Aí na hora de fumar dá um gosto mais doce do que. É, é. normalmente é. é mais doce na puxada. E no retrogosto vem aquele gosto de blueberry. É, realmente a questão do retrogosto você sente o, o, azedo, o azedo, né? Que no início você sente o doce da uva e no retrogosto você sente o azedo da blueberry. Notinha bem, o que você dá pra, esse, Bom, essa guaria aqui? Eu dou 7 pra 7,5. 7 pra subir assim porque é um fumo bom, realmente assim, cai muito bem em qualquer tipo de tempo e eu acho que vai casar bem. Minha nota, eu dou um 7,5 já. É, eu achei uma essência muito interessante para você ter aí dar uma quebrada, né? Principalmente você que costumava fumar muita blueberry e deu uma parada. Essa essência é interessante. Uva não é um dos meus favoritos, né? Justamente por isso, porque o uva sempre tem essa pegada artificial mais doce, mas realmente toda a ornamentação desse fumo deu uma quebrada nesse doce. E eu acho que ficou bem interessante para você provar. A Blue Horse está chegando aí com ótima qualidade, resistência. E é isso. É isso. A gente tá, tá com. a gente não rotacionou carvão nenhuma vez. E tá assim desde o início da sessão e ainda tá, tá com gosto. Tá não, tá, não tá queimando nem nada, tá tranquilo. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like. Se não gostaram, pode dar um dislike, a gente entende. Tem um, tem um pessoal que dá dislike nos vídeos, a gente entende. Mas a gente queria que vocês comentassem o porquê do dislike. Ativem o sininho de notificações se você estiver assistindo pelo celular. Pra, é, porque como a gente quer trazer mais vídeos, é, para você não perder nenhum. Galera, seguinte, se você véio, tá gostando do nosso conteúdo, se você é, curte todo, toda essa parada do mundo da xixa, do mundo do narg, entra, vai aqui na descrição, a gente vai estar tá deixando no Instagram, que vai ser nosso parceiro a partir de agora. É o parceiro King of the Ruka, galera. Eles, eles postam muitas fotos legais lá, muito conteúdo legal, é, eles fazem divulgações, você pode mandar seu setup lá, ver outros setups, é isso, então... Entra lá, lá na descrição, segue e se puder, comenta na última foto deles, vim pelo Arbiruca. Arbiruca lá, Arbiruca, do jeito que você quiser. é. é nóis. É nóis, valeu.